Benvinguts. Uh, eh, aquest és un acte per recordar a eh, l'Iñigo Cavacas, que va ser assassinat fa un any a Bilbo per una bala de goma de l'Arzainza. I ara llegirem un, eh, un manifest. Avui fa un any que Iñigo Cavacas va morir. Després d'estar uns dies en coma, a conseqüència de l'impacte d'un cop de bola de goma que li va disparar un policia de l'Erzainza. Des de Barcelona van viure aquesta notícia amb angoixa, amb indignació, amb una immensa tristesa. Una vegada més, una de les diables boles de goma que dispara la policia havia fet mal a un ciutadà, però aquesta vegada no li havia robat un ull, no li havia destrossat la melza, no li havia trencat les costelles, li havia arrebatat la vida. En aquella ocasió tot i que l'evidència era massa gran com per negar-la, el conseller d'Interior del govern basc, Rodolfo Ares, va esperar a que es practiqués l'autopsia per aparèixer davant les càmeres i dir que hi havia coses que s'havien de canviar. Però, després d'un any, la família d'Inigo encara no ha obtingut justícia. Cap policia ha estat imputat ja que s'han trobat amb una fiscalia sense voluntat per investigar els fets, uns comandaments policials que no aclareixen el que va passar. Per això, ens sumem a la petició que d'Escalet Herria li ha fet la plataforma Inigo Gogoan, Inigo en el record, a la nova Conselleria de Seguretat, Estefania Beltrán, d'Heredia. Que passin de les paraules als fets, ja que segueixen veient a la policia sense número d'identificació amb el rostre encaputxat i passejant les seves escopetes. El que li va passar a Inigo Cabacas pot repetir-se en qualsevol moment. De fet, una setmana abans de la seva mort, de la seva mort, a Catalunya dues persones van perdre un ull a la vegada del 29 de març i sis mesos després l'Ester Quintana va resultar ferida en la vaga del 14 de novembre. I lamentablement, mentre es continua utilitzant les bales de goma, fets com aquest es repetiran. Avui, com des de fa ja massa anys, som aquí per dir mai més. Mai més un mort per una bola de goma, mai més mutilats per una bola de goma. Stop bales de goma.